també parlar-vos un momentet de mi, perquè la meva relació amb la religió catòlica fonamentalment, perquè el català és la meva, és la de la meva identitat cultural i, també transcendent, eh, és peculiar com, lo, com és lògic en algú que, que va perdre el telèfon amb Déu i que, més enllà de les jerarquies i per tant de la dinàmica política que poden tenir les diferents jerarquies, en aquest cas catòliques, sí que en canvi tinc des de fa molt de temps un gran interès i, i a em sento molt i molt còmode amb la gent que té una experiència espiritual i una transcendència personal que va vinculada a una forma de veure la vida, a una forma de relacionar-se i, òbviament, a una forma de, també de construir-se. No? Aquesta... Us explicaré una anècdota personal, per exemple, quan estàvem adoptant la meva filla petita, que va néixer a Sibèria, eh, estàvem a Moscou esperant per anar a viatjar cap a Sibèria el dia següent i el meu marit, que és creient, eh, en una església petita que hi ha a Moscou, que hi ha a la plaça Major Serra, l'església del Kazan, que és molt bonica, és ortodoxa, lògicament, doncs va entrar i va dir, deixa'm posar una espelma i fer una pregària per la nena, no? I per ell era molt, molt important aquell moment de fer una pregària, posar una espalmeta, hi havia allà una verge, era una cosa molt bonica. I mirant tu doncs, li vaig trobar tal bellesa aquell moment. A mi em va emocionar i encara ara m'emociona perquè era algú que estava pregant-li a Déu perquè la seva filla li anés. He tingut l'ocasió d'estar en diverses guerres. No cal que us ho digui, però eh, no hi ha gent més extraordinària que la gent d'Església i especialment, específicament a l'Església Catòlica, quan els trobes pel món, ens va desenvolupant un respecte profund per aquella gent que la fe la fa millor persona i sobretot aquells que hi dediquen la vida al món, no? Ah, la vida als altres. I això, òbviament, et fa tontollar en, les teves, en els teus dubtes, perquè dius, caram, alguna cosa ha trobat aquella persona que té una llum, no? és a dir, troba gent amb llum. En aquell moment del meu marit allà a Moscou, un dia un casament d'una amb una amiga meva que ell va dir en el moment de casar-se estic aquí, ai no, el capellà va dir estem aquí perquè ella creu en Déu i una mica és aquest concepte, no? és a dir, la idea de la gent que no som creients o no ens hi hem desapuntat o estem en camí de replantejar-nos-ho, estem, hem de ser capaços d'estar a prop de gent que sí que es creien que aquesta llum també t'il·lumina i d'alguna manera també t'ajuda a construir. Els humans que per una creença, per, per una fe, estan sent desposseïts de les seves terres, assetjats, violentats. A, a mi això m'ha sensibilitzat molt en, en, en tenir el cristià també com a víctima. A mi és que jo no sóc creient però no em molesta gens que la gent ho sigui, és al contrari especialment la gent que arriba a la creença o a la fe perquè ha fet un procés personal de creixement. Però també anat desenvolupant la convicció de que, caram, la gent que és sòlida en les seves creences acostuma a ser gent que construeix el món de manera adequada, perquè a més a més acostumen a portar-se per, unes, per uns codis de conducta tan personals com col·lectius. Si ara el món desaparegués completament, o ens perdéssim en una illa, no sé uns quants, només que salvéssim quatre textos, quatre textos a la història de la humanitat, tornaríem a crear la societat moderna, la societat de la tolerància. El primer text que hem de salvar en el catecisme hi ha tot. Tot. Els deu manaments són la clau de volta de la llibertat. El dia que algú li diu en nom de Déu no es pot matar, aquí comença la modernitat. Si més no, la modernitat nostra, occidental. El dia que diu respecte al pare i a la mare, introdueix el concepte fonamental de la tolerància. El dia que diu, escolta, no pots robar als altres, no? Estem parlant d'un concepte que permet la civilització moderna. Sense els temperaments ens mataríem. A, mi m'agrada dir que la llibertat es fa amb prohibició. És amb el no, eh? No amb el sí. Amb el, tu no pots matar, tu no pots robar, tu no pots eh, posar-te a escopir davant el que tens davant, tu no pots, tu no pots eh, entrar a la casa de l'altre, però els deu manaments el que creen és una frontera. Diuen, no, miri, tot no està permès. En una època en la qual segurament estava permès matar en el veí, robar-li la casa i fer-li la senyora. I hi ha algú que diu, i ho diu des d'una transcendència espiritual, escolti, això no, no està permès. Eh, el segle XXI és el segle de l'islamisme, en tant que concepte també islamofeixista, i, i també en conseqüència també serà un segle de retallada de llibertats, d'intolerància, de creació d'estigmes, de radicalitat, de populismes a banda i banda i patirem molt. I en aquest sentit, la gent que té un testimoniatge de fe construït de manera intel·lectual i profunda, i també no cal dir el que aquesta és evident, acaben sent petites garanties de que no perdrem el cap. Ara, tu preguntaves, i el futur, religió catòlica en concret que tindrà una rebrotada perquè normalment eh, després d'èpoques de qualsevol sentiment religiós i també qualsevol ideologia, després d'èpoques de ser molt fuetejades, acostuma a créixer ni que sigui de manera silent i a reforçar-se. Però a més a més estic convençuda que hi haurà una certa revolta catòlica, encara que sigui pacífica, però, justament pel tema de la tema de què significa eh, el, el menystenir, diguem-ne, tant pel que fa a l'islamisme com pel que fa a la progressió occidental a la gent catòlica. Jo crec que aquí hi ha una certa redescoberta de, de, de les arrels catòliques que al capdavall són tan importants i fonamentals, eh, especialment a l'Europa Mediterrània. No fent-ho sobre. És a dir, jo si la pogués tenir seria fantàstic. No, primera perquè és evident que els que sou creients esteu més acompanyats que els que no ho som especialment davant la mort. Això és una mala jugada terrorífica, no? Davant de la mort, els no creients tenim un forat negre, bàlsam. Però també en la vida quotidiana, jo alguna vegada veient la, no sé, l'actitud de creença religiosa boniques i, i intenses, he tingut una certa enveja de dir que m'agradaria fer-me trampes al solitari, superar diguem-ne les meves prevencions i acomodar-me en una creença. No és el cas, però en canvi m'interessa. No hi ha gairebé res en el Nou Testament que no em serveixi com a persona. I en aquest sentit, jo no sé si aquest llegat d'humanisme, de tolerància, de lluita pels més desfavorits, de voluntat d'igualtat que hi ha, per exemple, en, el, en tot el Codi del Nou Testament, no haurà de ser un gran llibre de text, fins i tot d'acció política en els propers anys. Si la major part, diguem-ne, dels ideòlegs hi ha al món només complissin els deu manaments, ens pressionaran les lleis, eh, eh, eh, pressionarà a tota la gent més aviat de l'esquerra que té una mirada paternalista en aquest tema i que llavors no sap on trobar-se, llavors s'equivoca i llavors ens crea encara més problemes. L'article que he fet avui sobre el Ramadà va d'això, va deixar de la papanatisme que tenia amb aquest tema. Jo no estic en contra que la gent faci el dejú, eh, amb una, si té conviccions religioses. El que no entenc és que TV3 estigui tot el dia parlant del Ramadà quan no m'ha parlat mai del dejú. Que té a veure amb una certa mm, paternalisme. I prou això, Bruno. És el que m'ha anat apropant en el món catòlic per, per, per molta gent molt menys acapellans i molt, i molt dura i molt no sé què amb l'Església Catòlica, que al final ni molesta, ja no, ja no és, diguem-ne, la que domina ni les lleis ni l'eix de la societat que van fer la seva, que més aviat la major part de la gent es dedica a, a ajudar els altres, que en èpoques de pobresa fan un paper tan important per altra banda i que a més a més viuen una transcendència espiritual, aquests són els papus i venen uns tipus que diuen que hem de tornar al segle VIII amb les dones esclavitzades, amb les nenes que no les treuen els 14 anys a les escoles i me les casen, amb, amb tota mena de barbaritat, canvien els fills a fer el ximple i a matar-se i a matar per, per les terres del món, i aquests, ai, ai, ai, ai, ai, aquests, pluralitat, multiculturalitat, a la por. Mm, eh, jo no tinc cap mena de manies a dir que a mi m'agradaria que, que l'Església Catòlica en aquest moment tingués molt més paper del que té molt més. Fins i tot ho posaria a dir molt més proper a actius socials. Però estaria molt a favor de que les veus catòliques tinguin un paper predominant perquè Europa les necessita. Però, les escolta, Europa. jo només us demano una cosa i l'altra, doncs, eh, sense tenir cap dret a demanar res. Qui sigui creient perquè ha arribat a, les convic a la convicció de que la fe el, el millora com a persona, endavant i amb molta valentia, i, i jo gosaria dir que sortíssim de l'armari. No aniria malament més presència catòlica. Us ho dic molt seriosament, us sortiu de l'armari i vull dir, us porteu una creu, si ho dieu, si no sé què, perquè tots esteu molt retinguts, és aquesta cosa que, que no és prou bé, no queda bé, no... Que punyetes, home. Bueno, va.